Okay guys, when you're not Indonesian people, you can use English subtitle so you can understand what I'm saying, okay? I'm um, sorry when my English is bad, okay? Bye-bye. Let's start the video. Enjoy the video. Hello guys, welcome back to my lovely, lovely, lovely channel, Chai. Dan okay guys, nggak usah pakai lama-lama ya karena tadi gue udah record tapi eh, nggak kerekam suaranya coy dan hari ini gue bakal kasih tau pengumuman ke kalian bahwa gue akan mengadakan giveaway coy Dan ya guys Giveaway pada kesempatan kali ini Gue bakal giveawayin 19 akun Minecraft Premium Dan Minecraft Premium akun ini nggak bisa uh, Anu ya guys nggak bisa mengganti nick nggak bisa ganti skin nggak bisa ganti email dan nggak bisa apa-apa dan kalian cuma bisa bermain dan bermain di server premium dan bermain real dan ya kenapa gue yang giveaway kan seperti itu karena subscriber gue ini masih agak rendah ya guys menurut gue ah menurut gue coy menurut gue dan pandangan orang lain juga akan sedikit rendah dan ya gue bakal giveaway yang non full access coy pas di 1000 subscriber atau ribuan gue bakal giveaway akun Minecraft premium yang full access coy bisa ganti email bisa ganti nick bisa ganti skin dan lain-lain dan sekarang mah giveaway-nya ini dulu ya Minecraft non full access akun premium dan oke okay guys dan cara mengikuti giveaway ini adalah tinggal subscribe channel gue dan like video ini sebanyak-banyaknya ya dan like video mana-mana gue sebanyak-banyaknya karena semakin banyak kalian like semakin ada peluang kalian menang coy dan kalian sertakan alasan kalian mengapa ingin mengikuti giveaway ini dan kenapa ingin mempunyai Minecraft Premium akun dan ya setidaknya ini gue ini akan menambah uh, viewers gue ya atau subscriber gue coy dan itu cuma berharap coy dan oke okay guys cuma itu yang bisa gue sampaikan dan terima kasih ya sekali lagi buat kalian yang membuat subscriber gue menjadi 300 dan terima kasih semua dukungan buat kalian coy gue sangat berbahagia walaupun bagi kalian nih angka ini sangat sedikit tapi bagi gue angka ini sangat sangat sangat sangat banyak coy karena bayangkan 300 orang ada di pihak gue coy dan ya sekali lagi terima kasih ya guys buat kalian yang udah nonton video ini dan jangan lupa like comment share dan subscribe so I love you guys. Bye bye.